Kwanza nishukuru kwamba tumekutana kwenye eventi hii, lakini lengo zaidi ilikuwa ni katika kumwaga aliyekuwa gavana wa benki kuu, alikuwa gavana wa saba Profesa aluoga lakini pia na kunikaribisha mimi kama gavana wa nane wa benki kuu. Na katika shughuli hii ya TBA uh, eh, tunashukuru kwamba tumekuwa na maongezi mbalimbali, lakini katika yote kwamba Tanzania bado kiuchumi inafanya vizuri kwenye uso wa kimataifa. na Nimewajulisha kwamba kwa sasa tunaendelea kukabiliana na changamoto mbalimbali, lakini swala la upatikanaji au ukwasi wa dola bado ni hali nzuri. E, kuna upatikanaji wa dola na tumeweka tu utaratibu ambapo kila siku tunakuwa tunatoa dola milioni moja moja kuingia kwenye mzunguko wa uchumi ukiachia mbali kwamba sasa hivi sisi kama serikali tuna ukwasi na akiba ya fedha za kigeni ya kukidhi mahitaji ya uagizaji wa bidhaa na huduma kutoka nje kwa kiwango cha miezi 4.7. Tumepata nafasi, tumepata muda kama umoja wa mabenki kumwaga Profesa Luoga gavana mstaafu na kumkaribisha gavana wetu mpya. Tumepata nafasi vile vile kumsikia gavana wetu mpya akitueleza jinsi ambavyo ataendelea kusimamia uchumi, ataendelea kusimamia sekta ya mabenki, kwa maana kama alivyosema kwa maneno yake mwenyewe serikali inaongozwa kwa kupokezana vijiti. Kwa hiyo ataanzia pale alipofikia Profesa Luoga, na yeye ataendelea na sera zile zile zilizokuwepo na kuongeza kulipeleka mbele sekta hii ya fedha hapa hapa nchini. Bana lazima apate nafasi ya kuwa na uhuru wa mawazo katika kushirikiana na kila anayehusika ili kuweza kutoa maamuzi nini kifanyike kadiri changamoto zinavyoenda kujitokeza, zinavyoendelea kubadilika, kwa sababu hakuna suluhu moja eh, kwa sababu tunaishi wakati wa mabadiliko. Kwa hiyo ukiniambia nini nimwambie e, gavana mpya ni kwa gavana mpya awe huru kutumia weledi wake uh, na kuweza kuishirikisha serikali kuweza kupata ufumbuzi. Daima karibu nawe.